Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Wir wollen euch heute ein Video machen über die wahnsinnigen Geschenke von euch. Ich bin total überwältigt. Ein Berg. Danke, danke, danke. Ein Päckchen vom lieben Fan Aaron, der auch schon ganz lange dabei ist. Ha, ein Nikolaus eine Kassette und seine berühmten mageren Herzen, die er immer macht, die macht nur der Aaron. <laughs> noch ein geheimnisvolles Buch. Was für schöne Dinge. Weihnachtsgebäck, echtes Weihnachtsgebäck. Ich habe gar nichts gebacken dieses Jahr. Ach und wie schön. Wie schön. Ich zeige euch einen Teil davon. Butterbackes, Schnitten. Kann man das sehen, Lenny? Ja, perfekt. Vielen, vielen Dank, Aaron. Hat mich sehr gefreut. Und auf die Bilder bin ich ganz arg neugierig. Und jetzt geht's wieder weiter. Kannst dich wieder betätigen, Janke, wenn du willst. Ist von... Ach, von Theresa. Auf ganz liebevoller Fan. Noch ein Päckchen. Und Gebäck. Wunderbar. Brauche ich gar keins kaufen. <laughs> noch ein Päckchen. Oh. Jesus, mein Gott, mein Gott, Kinder, ihr, ihr überwältigt mich. Wirklich, wirklich, wirklich. Drei Nikolause. Nikoläuse? Nikolause, gell? Nikoläuse. Ich glaube, die gebe ich meinen Urenkeln, wenn ich darf. Wahrscheinlich ist das ein Buch, nehme ich an. Ein Buch. Schottische Märchen. Ich glaube, so habe ich noch nicht. Gell, schon, das haben wir, glaube ich, nicht, Janik. Vielen, vielen Dank und wie, und wie liebevoll. Du weißt, dass ich Schottland liebe. Schon mal eine ganz, ganz schöne, eine ganz große Freude. Ich habe hier, werfe ich einfach auf den Boden. Und dann kommt noch ein Päckchen. Ein Taschenwärmer. Was ist das, Janik? Sag mal. Ein Taschenwärmer. Da knickt man es einmal und dann wird es warm. Ehrlich? Mhm. Vielen, vielen Dank für meine Einkaufswege. Noch ein, noch ein Päckchen und noch ein Päckchen. Für Jani. Ah, für Jani. Entschuldige, Jani. <laughs> da, mach's auf und zeig's auch gleich. Entschuldige, das habe ich jetzt nicht gesehen. Knusperflocken. Zeig. Mm, die sehen auch lecker aus, gell? Ja. Vielen, vielen Dank. Nusswings Knäckebrot in feiner Vollmilchschokolade. Aha, habe ich noch nie gesehen, du? Nee, nee. Bin ich mal gespannt, wie es schmeckt. Ach, ist das goldig. Ach, das ist ein schönes ähm, Teelicht. Schau mal, Janik, mit einer Stadt drauf. Vielen, vielen Dank. Wunderschöne Geschenke. Hm ganz, ganz arg glücklich drüber. Ich danke dir. Und nach Weihnachten gebe ich Antwort. Ganz bestimmt. Und jetzt kommt, ich habe noch ein Berg Briefe zu beantworten. Melissa. Kenne ich die Melissa? Melissa, Melissa? Ein sehr kleines Geschenk, muss ich sagen. <laughs> ein geheimnisvolles, ein geheimnisvoller Gegenstand. Nee. <laughs> Schau dir das mal an, Jani. Schau mal, eine Katze. <laughs> Ach Gott, ist das schön. Ist das eine riesengroße Freude. Grüß dich, Hauskatze. <laughs> vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Für Marmeladenoma von Melissa. Ach Gott, ist das lieb. So liebevoll ausgedacht. <laughs> da freue ich mich ganz arg. Und ein kleines Glas Honig. Und Knapperkerne, Vanille. Ich glaube, die werde ich nicht kriegen, Janika. <laughs> Wieso? Knapperkerne Vanille. Die muss, ihm, die muss ihm Janik geben. Der liebt Vanille und liebt Knapperkerne und Neapolitaner. Vielen, vielen Dank. Würde ich natürlich mit den zwei Jungs teilen. Ich danke dir, ich danke dir. Die Katze, die Katze. Ach Gott, das ist eine tolle Katze. Ah, das sieht toll aus. Ganz toll. Vielen, vielen Dank. Noch ein Paket. Da kommt was ganz, ganz Hübsches. Ach, das ist schön. Oh, ist das schön. Ein Christbaumschmuck. Scheinig, schau mal. Schön, gell? Das kommt an die, wenn, wenn, wenn fertig ist, wenn ich beantwortet habe, an die Pinnwand hier. Dann können wir uns alle immer daran freuen. Wunderschön, wunderschön. Und dann gibt es Knapper, Cranberries und Zimtmandeln. Ja, da, da teile ich mit meinem Janik. Ganz bestimmt. Der Janik setzt von allem was ab. Schön, das kann ich immer brauchen, Lichter. Sehr schön. Kerzen habe ich viel, viel an. Viel Kerzen habe ich an. Noch ein ganz schwerer Gegenstand. Ja, wunderbar. Wunderbar, eine wunderschöne Mineralie. Muss ich mal schauen, was es für eine ist in meinem Buch. Das freut mich ganz, ganz arg. Ganz arg, Manela. Mandelspekulatius werden auch geteilt. Gell, Janik? Das kann, können gar nicht alles essen. Ich esse ein Jahr an den schönen Geschenken. <laughs> Heilsteine, ach, das ist ja wunderbar. Ja, das ist ganz, ganz wunderbar. Da kann ich jetzt auch gleich eine neue Mineralie rausfinden. Das freut mich ganz arg. Ganz, ganz arg. Oh Gott, das freut mich. Nennen die schönen Päckchen. Das kommt weg. Und der Brief kommt in die Kiste. Und noch ein Päckchen. Mein Gott. Wieder was Schottisches. <laughs> Ach, wie lieb ich das. Schottische Lavendelseife. Wunderbar. Vielen, vielen Dank vielen. Er trifft meinen Nerv, wirklich. Er trifft meinen Nerv. Und das ist von der lieben Katja. Habe ich schon einen Teil verteilt. Das ist ein Katzenkalender. Ist auch sehr schön, Lauders Tigers, für eure Briefe. Und das ist auch was ganz, ganz Tolles nehme an, sie hat das selbst gemacht, die Katja, das Wolkenhuhn. Denn die macht so viele wunderschöne Sachen. Ich glaube, diese Holzschachtel hat sie selber bemalt. Sehr, sehr schön. Und sind wieder Briefbalken drin. Für, die, für den äh, für Terresom. Ich, ich sammle die alle und gebe sie Terresom. Katja, ich kriege langsam ein schlichtes Gewissen, was du mir alles schenkst. Ehrlich. So, das war's. Sehr viel, sehr schön, lauter herzerwärmende, liebevolle Dinge. Ich danke euch von ganzem Herzen und ihr bekommt peu à peu Antwort. Was soll ich noch sagen, Janik? Ich dass ich überwältigt bin, und dass ich gerührt bin. Danke, danke. Ade, eure Marmeladenoma und Enkel Janik.